グレインボールといきますか目障りなんだよラウンドワンファイト オイラはやるぜラウンド2はい おいらは には悪いがここは譲らねえこの石頭ラウンドワンファイト と行きますか遊びじゃないよラウンドワンファイト two. ねえもう退場はしねえぜ 全員ボールと行きますかこれも試練なのかラウンドワンファイトさばきの時間だ激モルだうわっダッツー Yeah! ボールといきますか苦しむ暇など与えるかラウンドやだしもべよ

おっここでツープラトンがいたンいらやる 行きますわよ Help! Help! インボールと行きますかりだ死ねラウンド1ファイト